माय मराठी माय बोलीचं महाचॅनल Yeah. हाँ। रूप पहता लोचने लोचने रूप बहत लोचने हो रूप बहत लोचने लोचने रूप बहत लोचने love.

परवा भरवा तुह विठ्ठल वरवा हो तुह विठ्ठल वरवा वरवा तुह विठ्ठल वरवा

सर्वा हो विठ्ठल